rasa pendidik anak bangsa Terus mengabdi tak kenal lelah Guru madrasah terhadap anak negeri Terus berjuang ikhlas dalam beramal Engkau sang pencerah hati Engkaulah penerus risalah Penuntun akhlak mulia dan Islam Sabar jalan itu tak suci Setiap langkah jadi ibadah Kasih dan sayang selalu tercurah Lahirkan insan berakhlak mulia Madrasah pendidik anak bangsa Terus berdapi tak kenal lelah besar terhadap anak negeri Terus berjuang ikhlas dalam beramal Ibu, Bapak, Guru, Madrasah mulia ya. Jasamu terpatri dalam sanubai Jejak langkah dan bimbinganmu satukan iman dan Islam Sangat jalan itu suci Setiap langkah jadi ibadah Kasih dan sayang selalu tercurah Lahirkan insan berakhlak